Indamu bazishakisha bitwaje Bibiliya cyangwa se bazishakisha bitwaje kugenda basebanya abandi ariko bakoresheje iturufu y'ijambo ry'Imana. Nta gitangaza kirimo nabo mu minsi ya nyuma rimwe na rimwe ni n'abashumba cyangwa abahanuzi baciye mu idirishya twagiye dushakisha ubuhamya bwabo dusanga bamwe bataranimitwe dusanga bamwe ari abantu baje muri uno murimo ari bamwishakira ndamu benshi na benshi nibo bagiye bagira gute bakora biriya abamusabye imbabazi ni umwuka w'imana wagize gute wabakomanzeho kubera iki kubera ko bari bamaze kubona ko ibyo bakoze bidakwiriye bariya bo ntanabashima kuko bari mu murongo w'imana ntuzihutire kwisobanura hato utazasobanya ahubwo jya uri arindira abagusobanura ni nayo mpamvu natwe tuba turi hano kugira ngo tumusobanurire kuko ari we byabayeho twe iyo tumusobanuye bigira imbaraga barabyuka mu gitondo kuko umugore atamuha amafaranga agafata agafuna akamwica umugore akabyuka mu gitondo kubw'imitungo akaba yahemukira umugabo we none jye nimbona umugore wanjye cyangwa nkabona umugabo wanjye atangiye kunza nose ababu nzamwigundirize ngo imana aravuze ngo tuzabane akaramata ndimo ndandika igitabo cy'abantu basezera cy'abashumba iyo dusezeranye turavuga ngo muzabane akaramata apfuye cyangwa adapfuye uku gupfa k'umuntu ni ukuwe ndi gushaka gukora ubusesenguzi uyu muntu uko mwabanye akijijwe uyu muntu uko mwabanye akubaha deja mu buryo bw'umwuka yarangije gupfa mwabanye atajya mu bapfumu asigaye ajya mu bupfumu deja yarapfuye mwabanye adasambana usigaye umenya ko umugore wawe yaguciye inyuma aha yarangije gupfa yarangije kugenda hawe ni gute ushobora kubana n'umuntu nk'uwo uzagutura muri risike Yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo ubundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi minerivari cyangwa ikode ry'inzu byabaye ibibazo kurya ni ikibazo ariko ihangane wizere kirisitu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwawe nawe buragenda neza cyane uyu munsi kuri kamera za yelo TV muri kubona twabanye n'umukozi w'imana kuko buri munsi twebwe abantu bose dukorana n'abakozi b'imana mu rwego rwo kwagura umurimo w'ivugabutumwa rya Yesu Kristo reka dutangire yivuga mu mazina ye yombi ujye twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye pasita turakwakiriye murakoze cyane imana niba umugisha nk'uko wari urivuze amazina yanjye ni revera pasiteri si ku bwabo edimo corneille mm. ni umupapa ndubatse mfite abana bane mm. imana iguha umugisha rero kuba witabiriye ubutumire bwacu kugira ugire icyo ugeza ku bantu badukurikira buri munsi mm. reka dutangire dusengera imana kugira tuze kuza ku bana muri kino kiganiro turi imbere y'imana mwami yesu turagushimiye kugira neza kwawe tugushimiye imbabazi n'urukundo ugira tugushimiye ko waturinze tukaba tugihumeka umwuka w'abazima hari benshi batashye ariko twebwe turi bazima turacyagushima ijambo ryarambwiye ngo icyatumye ngusiga ikereti kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganije rero turagushimiye ko turi mu mwanya wo gutunganya ibidatunganije niyo mpamvu tugiye kuvuga ijambo rya nyagora ku ngoma kugira ngo rigire umumaro ku bantu bose bagiye kuryumva dusabye umwuka wera w'imbaraga kugira ngo abane natwe mu izina rya Yesu kirisito amen urakoze cyane rero kutwinjiza muri kino kiganiro cyacu uturagize imana ariko pasita mu minsi ishize ah, hari ikiganiro waba warakoze kuri cya nimwe runaka ntabwo nibuka izina neza ariko wari urimo uravuga uravugira umukozi w'imana pasita mutesi ah, wari hari iyerekwa wari ufite ku buryo ah, uvugira mutesi tukaza kuza kubona bimwe mu bintu byagiye bimuvugwaho ariko tukabona bamwe mu bakozi b'imana basubiye inyuma batangiye kumusaba imbabazi yego bo ubundi narabisobanuye nk'abakozi b'imana abantu twamenye imana ntabwo dukwiye kwamburana ubusa dukwiye kwambikana kuko bibiri avuga ngo iduhamagara niyo kwizerwa kandi n'abayikorera bagomba kuba bizerwa muri kirisito umwami wacu yesu kirisito rero iyo umuntu agiye kuri kamera akaba yasebye undi akaba yavuga undi nabi ku bwanjye ntabwo binshimisha ubundi mu buzima bwanjye mfite yesu wo kuvuga mfite ibyo yesu yakoze mfite imbaraga z'imana ngenda mvugaho sinjya mvuga ku muntu mm. ariko byarambabaje cyane saga nagiye mbona pasita mutesi bamuvuga amagambo bavuga ngo ararongowe bavuga ibiki n'ibiki mm. numva birambabaje nk'umukozi w'imana icya mbere twarabanye icya kabiri twarasenganye twakoranye ubutumwa mu ntara zitandukanye ndetse no mu mahanga hari aho twigeze duhurira mm. mu butumwa rero numva birambabaje ku bw'ubuhanuzi bamwe bagendaga bamuhanurira ari imipango bamupanze bapangiye numva ngombye guhaguruka kugira ngo mvugire umukozi w'imana imana itugire neza nicyo kiganiro rero nakoze kuri yaca nimwe tudashatse kuvuga kuko ntago turi kwamamaza ariko n'ubu mfite ishyaka ryo kumuvuga neza atari we wenyine ahubwo umuntu wese witirirwa izina ry'imana bibiri ivuga ngo iki iravuga ngo mugirirane neza cyane cyane abo mu nzu y'imana niba tutagiriranye neza niba tutambikanye kandi abapagani y'igitangaje bakorana ibyaha bagasangira amahoga bakagira gute bakubakana bagahishirana ariko twe abakozi b'imana icyo kintu cyari kitunaniye niyo mpamvu nafashe intego y'uko ngiye guhaguruka umuntu wese bazahaguruka barwanya muri iri vugabutumwa nanjye nzahaguruka mwambika kuko iyamuhamagaye niyo kwizerwa kandi izagenda inshyigikira mbone imbaraga z'uwo murimo ndi kugenda nshaka gukora wo kwambika abakozi b'imana mm. ah, wakiriye gute kubona bamwe mu bakozi b'imana bagiye bahanura ubuhanuzi busa nk'aho budafatika kuko burya iyo usubiye inyuma ukajya gusaba umuntu imbabazi ni uko ubuzi neza ko ibintu wakoze bidafatika wakiriye gute kubona abantu bagiye bahanura ubwo buhanuzi basubiye inyuma bakajya kumusaba imbabazi kandi ariyo ariyo ntego yawe nawe wari ufite ubundi tutari twajya n'uko nabyakiriye hari icyo bibiri ivuga mm. biravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya abantu benshi bazabikunda abandi bakunze impiya bavuga basebanye ikintu rero bariya abantu baba bagendereye nabo mu minsi y'imperuka bamwe kubera ibihe twagiye duhura nabyo ibihe bya korona ibihe by'ubukene bagiye banamuka bava mu byizerwa mu kuva mu byizerwa rero bashakisha indamu indamu bazishakisha bitwaje bibiriya cyangwa se bazishakisha bitwaje kugenda basebanya abandi ariko bakoresheje iturufu y'ijambo ry'imana rero uko nabyumvise nta gitangaza kirimo nabo mu minsi ya nyuma rimwe na rimwe ni n'abashumba cyangwa abahanuzi baciye mu idirishya twagiye dushakisha ubuhamya bwabo dusanga bamwe bataranimitwe dusanga bamwe ari abantu baje muri uno murimo ari bamwishakira ndamu benshi na benshi nibo bagiye bagira gute bakora biriya Wari uvuze ati hari n'abagiye bamusaba imbabazi buriya bamusabye imbabazi ni umwuka w'imana wagize gute wabakomanzeho kubera iki kubera ko bari bamaze kubona ko ibyo bakoze bidakwiriye bariya bo bashima kuko bari mu murongo w'imana Mm. yego uravuze ngo harimo bamwe mu bo bagaragaye yuko batanimitswe baciye mu madirishya ese bimaze kugaragara yuko harimo bari gusebya n'umurimo w'imana harimo ahandi baturutse mu by'ukuri atari abakozi b'imana ba nyabo of course barimo benshi kubona mm. uh, mpereye nko mu bihe bya mbere ya korona mm. uh, harimo abantu babuze icyo bakora bari nk'abavugabutumwa barangije bajya mu ishyamba hari nk'uwo nafatiye ahantu ari guhanura ubwo buhamya nabwo narabutanze ari guhanura asengera abantu ababwira ko ari pasiteri ndangije nicaye aho jya imana iramunyereka mbona ko nta n'umubatizo yigeze abatizwa kumbi we yabonye atangiye gusenga atangiye kuzura umwuka wera ahita ajya iwabo mu cyaro amara igihe ndetse yanagiye ngo na uganda agaruka abwira abantu ko yimitswe rero dufite abantu benshi baseseye ni nayo mpamvu ubushize nabwiye abashinzwe amaforamu y'abapasiteri amaforamu tugenda duhuriramo bajye bamenya mbese uyu muhanuzi uyu mupasitoro yimitswe nande umubyeyi we ninde mm. dufite abantu batagira ababyeyi mm. dufite abantu batagira abantu babimitse mm. burya nta mwana ubaho atagira umubyeyi iyo ubayeho utagira umubyeyi urigenga uvuga ibifuta uko ushatse ukora ibyo ushatse mbega muri sosiyete yacu tuvuga y'abapasitori cyangwa amaforamu nta hantu baba bagusanga ngo bakugire inama niyo mpamvu nabwiye abagize abakuru b'amaforamu bamenye abantu bagiye bafite babo abapasiteri babafite uyu mupasiteri nakora ikosa amenya aho abarizwa amenya uko bagira gute bamugira inama rero uwo muntu naje gusanga ataribitswe ndavuga ati rero ibintu uri gukora ntabwo byeme mbwira foramu ubarizwamo mbwira umushumba warambwira ati wapi ni ibintu byabereye mu ishyamba ni umuntu wasanze mu ishyamba andambikaho ikiganza abo bantu rero nibo bari kugenda basebya izina ry'imana harimo n'abakuru twita abasiniya bariya bagiye bahanura biriya mm. bafite amazina akomeye ariko twaragenzuye dusanga amazina bitwa atari ayabo mm. tubaza abantu babarambitseho ibiganza bavuga tuno muntu twamurambitseho ikiganza tumusengera ku ivugabutumwa tumusengera ku budiyakoni izina rya pasitori ntaryo yari akagira izina rya reverani ntaryo yari afite ariko iyo biperezanta bavuga ayo mazina ugasanga rero baje ari bamwishakira ndamu aribo bagenda basebya umurimo w'imana ni nayo mpamvu turi gusaba cyane kugira ngo ibi bintu by'abapasiteri ibintu by'umurimo w'imana mbonaho no gushimira na guverinoma yacu rwanda n'umukuru w'igihugu wavuze ngo abo bantu bayobora amatorero barize bafite bwenge ki ni gute depite azaza mu rusengero uyobora agasanga ntukaraba agasanga ntiwambara neza agasanga nta kanwa gatozi utari macuwa baravuga ati mugende mwige hmm. abo bantu rero ni abantu baciye mu madirishya bagenda basebya umurimo w'imana Mm. hanyuma nkamwe niba mufite amaforamu cyangwa mufite aho abakozi b'imana bahurira mm. ah, nta murongo ngenderwaho uba warashyizweho bakavuga ati ah, uwishe ibintu niba tuzi neza nko nko mu nzego za leta hari ikosa ukora ugahanwa mm. mu gisirikare cyangwa n'ahandi hari hose namwe nta kuntu mwaba mufite sisiteme yo kuba mwavuga ngo uyu muntu yangije umurimo w'imana reka tumuhanishe kino gihano eh, binashoboka yuko yanakamburwa na titira afite mm. bo ibyo birahari ariko kenshi na kenshi bari batarabikomeza cyane mm. eh, nkange nk'urugero mpora nigengesere cyane kandi n'abandi kuko umubyeyi wambyaye cyangwa wanyimitse afite imbaraga nini izina rye rirazwi rero kujyaho nkavuga amahomvo cyangwa ngakora ibintu bitanejeje nanjye ubwanjye mba numva mushujuguje rero mu maforamu izo sisiteme ziriho zo guhamagara abakozi b'imana ariko bari batarazigira gute bari batarazifokasinga cyane kugira ngo bikomere umuntu n'abaciye mu murongo uyu n'uyu bamuhamagare bamwedike ye nibiba ngombwa banamukureho n'iryo peti ryo kwitwa ubupasitori eh, mbonereho no gushimira umunyamakuru ejo bundi wambaje tese ko hari abapasiteri bifitiye insengero zabo banubatse mu butaka bwabo aba bapasiteri bakosheje wabambura amatorero yabo wabambura izo nsengero zabo wi birashoboka kubera iki uyu muhamagaro tuvuge patikirari mu rwanda urumva ni sosiyete y'abanyarwanda turimo ntabwo rero umuntu azajya kuyangiza ngo ni uko afite urusengero kandi n'ubwo arufite afite afite um, abandi bayoborana umurimo w'imana mm. ni gute se yajya gusebya umurimo w'imana yava akigira ku ruhande abandi bakazamuka bakazamukira muri rya yerekwa rye ariko atagiye kuba umusemburo mubi wo kwangiza sosiyete nyarwanda se cyangwa abandi bakirisitu batoya baba bakigize gute baba bakizamuka mu murimo w'imana hanyuma ni iyihe nama cyangwa n'iki wabwira pasita mutesi ku byo ari kubona abona abantu benshi bagiye bamuvuga nabi mm. ah, ndetse mu ruhame abona barimo baramugarutse bamusaba imbabazi mm. ese ntabwo baba ari mu buryo bwo kugira bakomeze bamwinjirira ahubwo bageremo mo imbere babone icyo bazongera kuvuga ya buriya mm. ah, iyo uzaba ukomeye uca mu bikomeye ndabizi intambara nyinshi mutesi yagiye arwana nazo z'abiyitirira izina ry'imana Mm. yagiye atsindisha ikintu kimwe mm. uzumva uzagenzure ku macene yose ibiganiro yagiye akora mm. nta hantu yigeze asubiza cyane abantu bagiye bamuvuga burya ikimenyetso cy'uko urusha abantu ubwenge cyangwa se ubarusha gukiranuka rimwe na rimwe bazakuvuga amagambo wirinde kwisobanura kuko rimwe na rimwe iyo twisobanuye turasobanya ariko twasobanurwa n'umwami wacu akadusobanura neza rero ntuzihutire kwisobanura hato utazasobanya ahubwo jya urindira abagusobanura ni nayo mpamvu natwe tuba turi hano kugira ngo tumusobanurire kuko ari we byabayeho twe iyo tumusobanuye bigira imbaraga urumva rero nibashaka bamwinjirire abahaguruka bahaguruke abamusiga bamusige natwe duhagurutse tugiye kumusigurura kuko tuzi ko ari umukozi w'imana ubuzima bwe ubwo yabamo bwose arabwemerewe kuba yashaka umugabo ni umugore mwiza ni umugore ufite igikundiro agomba gushaka umugabo none si uwa mbere ko adahari niba uwa mbere harabaye ikibazo agomba gushaka undi ni umugore mwiza ni umugore ufite igikundiro ni umugore uzi kuvuga ni umugore n'igihugu cyemera mushimira ibintu byinshi nagiye mbona akora yitangira abantu hari abagore benshi yajya agafasha akagaburira bahoraho barenga abagore mirongo irindwi abo yaguriraga ibitenge abo yaguriraga inyama zo kurya ku minsi mikuru rero iyo mirimo yagiye akora niyo mpamvu abakozi b'imana bamwe tutazayihanganira tuzakomeza kuyishyigikira kandi ahari akomeza azamuke imirimo yakoraga akomeza ayikore kubera iki ni umukozi w'imana mm. yego ariko pasita tutirengagije mu by'ukuri bibiriya n'ubundi hari ikivuga ku muntu ushatse ubwa kabiri cyangwa bwa gatatu aho ngaho byo ntabwo twaba tuzanye amarangamutima ya kimuntu mm. tukirengagiza icyo bibiriya ibivugaho oh, buriya ashobora kukubwira amahame mm. hari icyo bibiriya ibivugaho mm. hari icyo bita ikiragano cya kera hakaba n'isezerano rishya hari n'ibintu paul yavugaga abibwira bikorento abibwira abefeso ariko aka kanya twatakagombye kubitubwira ikibazo ni uko abantu baterura imirongo yabwiwe abikoreno yabwiwe ab'intuza bakayituzanaho na yesu afite icyo yavuze ku gushaka bwa kabiri nawe arabyemera urumva ariko biterwa na porosesizi none se urabona nko mu gihugu cyacu cy'u rwanda cyangwa se isi yose abantu babaye abarakari umugabo arabyuka mu gitondo kuko umugore atamuha amafaranga agafata agafuni akamwica umugore akabyuka mu gitondo kubw'imitungo akaba yahemukira umugabo we none jye nimbona umugore wanjye cyangwa nkabona umugabo wanjye atangiye kunzana sababu nzamwigundirize ngo imana yaravuze ngo tuzabane akaramata ndimo ndandika igitabo cy'abantu basezeranye cy'abashumba iyo dusezeranye turavuga ngo muzabane akaramata apfuye cyangwa adapfuye uku gupfa k'umuntu ni ukuwe ndi gushaka gukora ubusesenguzi uyu muntu uko mwabanye akijijwe uyu muntu uko mwabanye akubaha deja mu buryo bw'umwuka yarangije gupfa mwabanye atajya mu bapfumu asigaye ajya mu bupfumu deja yarapfuye mwabanye adasambana usigaye umenya ko umugore wawe yaguciye inyuma aha yarangije gupfa yarangije kugenda hawe ni gute ushobora kubana n'umuntu nk'uwo uzagutura muri risike urumva umuntu ashobora kuvaho akagenda ejo imana ikaguhuza n'undi muntu urumva rwose kuba yashaka si ikibazo kuba bibiri ivuga ngo umugore we ngo w'igishubaziko ngo natana n'umugabo ntagashake gutya na gutya aha biriya bifite igihe byavugiwe bifite abo byavugwanagamo none ubu uzaduhamagare umugore yakwishe kandi warabonye ko afite gahunda yo kukwica wamuhunze se hakiri kare hanyuma ushatse gusobanura yuko iyo umuntu asezeranye n'undi mu rusengero bose bakijijwe ari bwo buzima iyo umwe avuye mu gakiza umwe aba abaye nk'aho n'ubundi apfuye yesi hari uburyo abapfuyemo bwo mu mwuka hari n'uburyo bwo kumwihanganira kuko iravuga ngo twihanganire abadakomeye mu by'ukuri uwo muntu nubwo yarangije gupfa mu mwuka njye nkaba ndi mukuru ngomba kumwihanganira ariko hari igihe kigera kwihangana kwa kwiwe cyangwa bya bintu yakoraga ntibigira gute bikamutera ingaruka uzasome no mu mahame iyo bagiye gusezeranya hari ibyaha bemerera umugabo n'ibyaha bemerera umugore umugore wawe nakora iki kintu kimeze gutya icyaha cy'indengakamere icyaha gisuzuguje umuryango wemerewe gutandukana nawe niba amategeko ya leta avuga ngo umugabo wawe cyangwa umugore nakora iki cyaha gisuzuguje urabisoma mu itegeko nshinga sibyo nakora icyaha kigusebeje gishebeje umuryango uzamuveho none se imana yananirwa kubikurikiza birivuga ngo iravuga ngo ubwo dukorana nayo dukorana nayo ntabwo yakwemera ko dupfa ntabwo yakwemera ko duseba urumva rero nta mpamvu kuko umuntu umugabo wa mbere agiye umugore wa mbere agiye utasenga imana imana ikaguhuza n'undi muntu rwose ibyo bibaho gupfa navugaga ni ugupfa mu buryo bwo mu mwuka urumva ariko uyu muntu upfuye niba ari umugabo niba ari umugore tukamwihanganira iyo byanze rero ugomba gukora mm. icyo amategeko agize gute agusaba yesi hanyuma uh, pasita mutesi ubwo duhezagire imirimo yiwe tutayihezagira se ni ukubera iki mm. biravuga ngo tukiri mu isi mm. tuba dufashe ibihe mu ntambara iyo usomye mu itangiriro haravuga ngo ibiba n'isarura bikiriho umuyaga n'imvura bikiriho nta kintu na kimwe kitazaba mu isi abasambana bazasambana abashakana ubwa gatatu bazashakana abicana bazicana ariko abarimo imbaraga z'imana bazajya barindirwa mu buntu bw'imana nubwo ibyo byose byabaho ariko hari abantu imana yanditse ku rufatiro rwayo itazemera gutanga itazemera gu guhara hanyuma murimo murakora iki ko abo bakozi b'imana barimo barahanura nk'ubwo buhanuzi bagahindukira bakavuga yuko ari mu buryo bw'agatwiko niko basigaye bavuga mu mvugo y'ubu ngubu abantu babakurikira noneho ko murimo murakorekitinga ibyo bakoze bakajya gusaba imbabazi abantu babakurikiye ni iki kintu murimo murakora kugira aba bantu nabo basubire ku murongo ko ari benshi buriya nicyo navugaga ngo foramu z'abapasitoro zibishyiremo imbaraga mm. zikurikirana abo bantu kuko abo bantu bace mu madirishya abo bantu njye nababwiye ko ari intumwa za satani umuntu nahaguruka akajya kuri kamera irebwa n'isi yose ukajya gusebya umugabo cyangwa umugore ufite abana ufite urugo iyo naje kuri kamera nyizaho jyenyine nihaba n'ikiba ninjye bazavuga jyenyine ntawe uzazanamo umugore wanjye ntawe uzazanamo umwana wanjye kereka namushyizemo rero abo bantu bantu bakora ibisa bityo bajya gusebanya kandi bitirirwa izina ry'imana ni intumwa za satani baciye mu madirishya bagomba gushakishwa bakajyanwa mu ngando mm. eh, mu by'ukuri eh, tuvuge umuntu yasenye pasita mutesi hari abantu bemerera cyangwa bubaha amavuta ya pasita mutesi mm. abo bantu ko bahungabanye mm. noneho nk'abakozi b'imana ko murimo murasana mutesi ah, ndetse akiyunga n'abamugiriye nabi abantu bamukurikira bo bahungabanye n'iki kiri gukorwa kugira nabo basubire mu murongo abantu bahungabanye ko mutesi cyangwa inshuti yabo bayivuze nabi ntibahumure burya hari umunyarwanda avuze ngo mfite abantu bankunda barenga ibihumbi nubwo wansiga amase nubwo wamvuga nabi abantu bankunda bazakomeza bankunde rero umuntu wari waratenebutse kuri mutesi ubwo ntabwo yamukundaga na mutesi yarabivuga niba warakundaga mutesi bakaba bamuvuga ariya magambo ahubwo mukunde cyane mukunde umusure umwoherereze ituro umuzamure umushyigikire kuko ejo nutamushyigikira akajya hasi bazavuga ko ibyo bamuvugaga byari iki byari ukuri mutesi abantu bagukundaga ndategeka bongere bagaruke abaguhaga amaturo bongere bayaguhe abakwambikaga imana yashyizeho bongere bakwambike abagutegeraga indege bongere bayitege mu izina rya Yesu kandi ndahanuye uzabibona imana ishimwe eh, hanyuma ni irihe jambo wabwira pasita mutesi mm. ah, mu bihe bikomeye noneho ubu akagize akanya mm. ari gusa naho ari gusoza yego kuko ibyari bikomeye mu by'ukuri arimo arabirenga yego namubwira nkurikije ijambo ry'imana yenda turaza no kurisorezaho mm. riri muri za mirongo cyenda na rimwe umurongo wa cumi na kane ni mutesi ndiha n'abandi bantu bose baza kuryumva ariko cyane cyane rikore kuri mutesi riravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye mm. kuko yankunze akaramata mutesi kuko wakunze imana karamata pasita runaka kuko wakunze imana akaramata reverandi koroneri kuko nakunze imana karamata nicyo kizatuma imana ingira gute inshyira hejuru ikandutisha abandi kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza ndagira ngo utangarize ko uwakunze imana karamata imana iramukiza uwakunze imana karamata imana iramushyigikira kuko abanzi bawe bagutera baciye mu nzira imwe imana ikabatatanyiriza mu nzira zirindwi reka ntangaze ku buzima bwawe hejuru y'abanzi baguteraga hejuru y'ikigeragezo wari ufite gifite uwiteka imana agiye kugitatangiriza mu nzira zirindwi imana ishimwe cyane iyo usomye kuva ibice mirongo itatu na bitatu umurongo wa cumi na karindwi ni mose yavuganaga n'imana ngo imana ibwira mose iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha ukamenya izina mm. nicyo uvuze ndagikora kuko wangiriyeho umugisha mm. ukamenya izina imana ishimwe cyane turahirwa abantu twamenye izina ry'imana turahirwa abantu twegera umwami wacu yesu kirisito imana ishimwe cyane hareruya icyo dusabye cyose uwiteka imana agomba kugikora rero dukomere dushikame nta gikuba cyacitse iyaduhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora iyaduhamagaye no kuturwanira izaturwanirira iyaduhamagaye no kutwambika izahora itwambika nubwo hari abatwambura ubusa izakomeza itwambike hareruye iyo usomye ino zaburiya ya mirongo cyenda na rimwe hasi ku murongo wa mbere havuga ngo uba mu rwisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose wagera ku mirongo yo hejuru ya karindwi n'umunani hakavuga ngo abantu ibihumbi bazagwa imbere yawe abantu inzovu bazapfa bareba ariko uzabirebesha amaso ntabwo bizakugeraho mani ishimwe cyane oh hareruya uzabirebesha amaso pasite mute uzabirebesha amaso bazabivuga ariko ntabwo bizakugeraho we mukozi w'imana urimo imbaraga z'imana bazagusebya ubirebesha amaso ariko ntabwo bizakugeraho banzi bawe bazagutera baciye mu nzira imwe ariko imana izabatatanya ibacishe mu nzira zirindwi Dawida avuga zaburi ya mbere aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yabaye ntagendere mu nzira z'abanyabyaha ntiyifatanye n'abakobanyi dufite ikibazo kinini cyane muri kino gihe abantu bifatanya n'abakobanyi ugahura n'umuntu bamusebya nawe ukavuga n'ururimi rwawe nawe ugasebya ugahura n'umuntu bamwamba ubusa nawe ukavuga ukamwambura ubusa uko wambura ubusa abandi nawe niko bazakwambura ubusa bibiri ivuga ngo iki iravuga ngo icyo biba nicyo uzasarura sinzi niba hari ikindi kibazo mbaza tugasoza tugasoza numva ibyo nashakaga kukuboza ni icyo kintu nashakaga yuko abantu badukurikira abantu bakurikiraga pasita mutesi icyo kintu kiba ah, kigira umucyo mm. ah, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero ni iki kintu wabwira abantu bari mu murimo w'imana barimo baratentebuka bitewe n'ibyo bari kubona oya bakomere umwami imana arahari mm. petero yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza nabuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga uburiganya azibukira ikibi akora icyiza rero bene data ndagira ngo mbabwire ngo mucunge iminwa yanyu muyikoreshe muvuga neza mwatura ibyiza kuri bagenzi banyu ibintu byubaka bityo imana nizagira gute niho izabaho ubugingo twirinde gusebanya kuko gusebanya si n'umuco w'abanyarwanda kuvugana neza nibyo twifurizanya kugira ngo umuntu azamuke Salomo yabivuze neza ngo umuntu yavuzwe neza biruta ko yaguha izahabu ku mbehe jyaho kugira ngo uzampe miliyoni unyiseberezeho uzamvuge neza uvuge ngo pasita koroneri ni umukiranutsi akunda abantu asenga imana yambara neza nzagushimira kuruta kumpa ibihumbi bya bitanu ukagenda musebya rero bakirisitu bene data nimukomere mushikame iyiduhamagara niyo kwizerwa kandi imana irabakunda ni ukuri imana izabagira neza ndi kumva n'imana imbwira ngo ikibazo wari ufite cy'uburwayi imana igikuye mu izina rya yesu we wari ufite ikibazo cy'ideni muri imana irakureba iryo deni igiye kuryishyura muri famiye barakwanze abantu bakuvaho ariko ndagira ngo nkubwire yesu aracyagukunda kandi agufitiye umugambi mwiza iyo dusomye usoza zaburiya mirongo itatu mirongo wa gatandatu haravuga ngo kuko uburakari bw'uwiteka amateka arubwo akanya gato ngo ariko hari kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga urababaye aka kanya ariko ejo witeka imana azabihindura kuba byiza aka kanya ufite ikibazo cy'ubukode ariko ejo witeka imana yaguha inzu yawe aka kanya abana bawe bafite ikibazo cy'amashuri ariko ejo witeka imana yahindura uburyo nawe ukisanga mu gisubizo cyawe kuba ukiriho n'iturufu yerekana ko uzagera kuko imana yagize gute yagusezeranyije cyose imana ibaha umugisha mureke dusenga imana mana mu izina rya yesu kirisito uri imana ishobora byose uravuga bikaba wategeka bigakomera se wumvise rino jambo kugira ngo akomerere mu mbaraga zawe natangije buri myuka yose itera abakozi bawe natangije buri mbaraga zose zo kurwana no gusebanya ku bakozi b'imana mu izina rya Yesu kirisito twoherereza umwuka wera w'imbaraga twohereza umwuka wera wo kutugira inama twohereza umwuka wera wo kubakana mu izina ry'umwami wacu Yesu kirisito sengeye igihugu cyacu cy'u rwanda sengeye imbibi zacyo nugihe umugisha abayobozi bakuru b'igihugu baha umugisha uduha abayobozi bakijwe abayobozi bubaha imana abayobozi batarya ruswa mu izina izina rya Yesu kirisito bakomerere mu mbaraga z'imana urakoze kirisito natwe tubisabye twiringiye mu izina ry'umwami wa Yesu kirisito amen amen amen